этил пропил эфирин этилат натрий менен бромдун пропилинин аракеттенишүүсүнөн алынат башында натрийдин этиллатын алабыз бул үчүн этил спиртине металдык натрийди кошобуз башында реакция өтө жай жүрөт акырындан спирттин ысышы менен реакция ылдамда жүрө баштайт натрий толугу менен ээрип бүткүчө күтөбүз реакция ушунчалык ыкчам жүргөндүктөн бөлүнүп чыгып жаткан суутек газы натрийди эритменин үстүңкү бөлүгүнө чейин чыгарып жатат көңүл бургула эритменин ылдыйкы жагында катуу бөлүкчөлөр пайда болду демек алкоголдун эригичтиги жогорулады пробирканын жогорку бөлүгүндө спирт буулары пайда болду натрийдин алкоголятына бромпропан кошобуз бром пропан ашыкча болбош керек антпесе аны кийин реакциядан бөлүп чыгаруу кыйынчылык жаратат пайда болгон эритмени аралаштырабыз жана суусу бар идишке салып кайнатабыз эритме кайнаганда ак чөкмө пайда болот бул калийдин бромиди ал акырындык менен бирок жакшы көрүнгөн абалга чөгөт кайноону азайтуу үчүн пробирканы өйдө көтөрөбүз жана беш жети секунд күтөбүз беш мүнөт өткөн соң калийдин бромиди чөкмө болуп чөккөн көрүүгө болот пробирканын түбүндө көп санда көрүнүүдө пайда болгон эритмеге суу кошобуз чөкмө эрип кетти анткени калийдин бромиди сууда жакшы эрийт. эритмени аралаштырабыз азырынча катмарлануу байкалган жок реакциянын продуктусун муздуу сууга салабыз андан соң кайнатма тузду салабыз кайнатма туз органикалык заттарды суудан сүрүп чыгарат муздатабыз жана дагы суу кошобуз суунун ашыкча көлөмдө кошулушу катмарланууну пайда кылат бир нече мүнөт өткөн соң үстүңкү бөлүгүндө эфирдин сары катмары пайда болду